Hating gabi na Ano ang gagawin? Di ko na alam Nakatingin sa salamin Maingay sa syudad Gusto kong mapag-isa Sa tahimik na lugar Payapa at nag-iisa Masarap ang buhay sa syudad Ngunit ang buhay ko ay iisa at sinusulit Decision ko ito at walang pumilit Mga kaibigan lagi ang tanong sa akin bakit Bakit ka ganito? Bakit ka ganyan? Di ka na sumasama sa aming lakaran Simple ang sagot, ba't di nyo maintindihan? Sawa na kong mabuhay sa kasinungalingan Ayokong magpanggap sa mga material na bagay Ayokong magpasikat gamit ang pera ni tatay Gusto kong magsipag, iwasan ng mga bisyo Gusto kong ituwid, baluktot ko na sentido Hating gabi na Ano ang gagawin? Di ko na alam Nakatingin sa salamin sa syudad Gusto kong mapag-isa Sa tahimik na lugar Payapa at nag-iisa gusto kong magpakatotoo sa sarili ko Nang sa ganon, balang araw din ako malilito Di na ako magtatanong Panginoon kung bakit ganito Ayokong maghirap, gusto kong mayabong Ayokong mahirapan at ayoko ng punasan Mga luha kong tumutulo sa oras na ito Maghirap ka na ngayon Saka na yung sarap ito ay panapanahon na sa gitna ng tagsalat Ika'y isang punla na tumubo sa dilim Di yumabong sa aral na dinili Nilagpasan ng tag-ulan at taglamig Kinabukasan ang dyan na di ng tag-init Hating gabi na Ano ang gagawin? Di ko na alam Nakatingin sa salamin Maingay sa syudad Gusto kong mapag-isa sa tahimik na lugar Payapa at nag-iisa